Kiyomasa! Ah! Sino siya? Tinatakot mo na yung mga tao. Umayos ka nga dyan. Tanga. Dilaw na ponytail? At yung tattoo ng dragon? Siya ba yung... Vice Commander ng Tokyo Manjigang! Ryuga Jiken! Kilala bilang Draken! Sino ba ito? Di niya ba alam kung nasaan siya? Oy, oy, kasi. Ha? Tangin ng palayaw yan. Huwag mo nga akong tatawagin Kenshin dito. O basta Doriaki ko. Oh, magandang araw po! Magandang araw po! Magandang araw po! Teka, ito ba si... Jason! ako po si Akaisi! Siya yung pinuno ng Tokyo Manjigang? Si Sano Manjiro? Uh, Tumabi ka nga. Walang oras si Mikey makinig sa mga taong di siya interesado. So, sorry po. Magandang araw po. Angas! Oh my! Walang masabi si Red. Yo, pangalan mo? Kiyomasa, sino nagsabing ikaw na yung hari dito? Ganun dapat kababa ang pagyuko sa harap ng commander. Uh, opo. Ha, Hanagaki Takemichi. Ah, Takemichi. Ha? Takemichi? Oh, talaga ba? Middle school ka pa lang? Kung anong sabihin ni Mikey, yun na yun. Takemichi. Ah! Takemichi, kaibigan na kita mula ngayon. Ha? Ha? Ikaw ba nagpauso nito? Oo. Oh, hm. <laughs> oh. oh. oh. oh. oh. Ah. Sino ka ba? Okay. Tara na, Genshin. Takemichi! Uh, ah, uh. Ah. Baduy naman ang pagtataya dito eh. Pinapahiya mo talaga yung Toman sa kagaguhan mo. Paalam. Hoy, bilis! Lumayas na kayo dito.